karon kahapon kanina ugma unya unsang orasa unsang pitsaha karon Good evening. Maayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi. Good evening too. Maayong gabi sab. Maayong gabi sab. Maayong gabi sab. Where are you going? Asa ka paingon. Asa ka paingon. Asa ka paingon. Just there. Diha lang. Diha lang. Diha lang. I'm going to your place. Mu adto ko sa inyong lugar. Mu adto ko sa inyong lugar. Muadto ko sa inyong lugar. I'm going to the market. Muadto ko sa merkado. Muadto ko sa merkado. Muadto ko sa merkado. Where have you been? Diin ka gikan. diinkagikan. Diinkagikan. When did you arrive? Ka nus a kami abot. Ka nus a kami abot. Ka nus a kami abot. How are you? Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ka? I'm fine. And you? Maayo. Ikaw. Maayo. Ikaw. Maayo. Ikaw. Fine also. sab. sab. Maayusab. sab. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.